баспасылының 19 сәуірдегі санында президент қасым жомарт тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл жөнінде кеңес өткізгені туралы айтылып онда мемлекеттің қауіпсіздігі және халықтың әл жүйелі шараларға тікелей байланысты екенін атап өтті сондай ақ мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев қазақстан республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты есенғали раушановтың қайтыс болуына байланысты оны отбасы мен жақын туыстарына көңіл айту жедел хатын жолдады қазақстанға агробанк қажет пе дәл осы сауал төңірегіндегі тартыстың жүріп жатқанына талай жыл болды Бір ауыл шаруашылығына ғана маманданған арнайы банк қажет десе енді бірінің пікір ұстанымы мұған мүлдем кереғар бұл туралы газет тілшісі Фархат Қайратұлы кеңінен тарқатып берді. Осыдан тұп-тура жыл бұрын, яғни 751 жылдың шілде айында қазіргі тараз қаласына іргелес жатқан атлық бекінісі маңында тарихқа түбірлі өзгеріс әкелген орыстан зор қанды шайқас болған еді зерттеуші ғалымдар оны бірде талас шайқасы деп жазса бірде атлық шайқасы деп жазып келді осы мәселе жайында атлық талас шайқасы ұлы жеңіске 1270 жыл мақаласынан оқи аласыздар бұдан өзге газеттің жансарай бетінде зергер берік әлібайдың зерделі ғұмыры мен сүбелі сұхбаты жарық көрді Жаңалықтармен сосында ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Егемен Қазақстан газетінің 19 сәуірдегі санын немесе Егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер.